္ဂလာပါရှင် ကျမကတော့ပမောက္ခတင်တင်ပါပမောက္ခဌာနမူအသေးနဲ့အသေးချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကလေး900အထုကုစေယုံကြီးစိတ်သက်ကုတက်ကဖြစ်ပါတယ်ယနေ့2020ခုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ဟာဝါကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာဒေးဖြစ်ပါတယ်ဝါကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာဒေးမှာကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာဆိုတာကတော့သဲခြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အသည်းကင်ဆာရောဂါအဖြစ်များလာတော့လူသိများပါတယ်အသည်းကင်ဆာရောဂါဟာအသည်းရောင်တဝါယောဂါပိုးတွေနဲ့အရက်လွန်ကျွံတောက်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေလူတွေသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာကွယ်မှုတွေပြုလာနေပါပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းဟာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်များပြားလာနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်သဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဟာလာတာနောက်ကျတဲ့အတွက်သေစေနိုင်သောအဆင့်မှာမှကျမတို့ဟို ကုသမှုတွေပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဲခြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဟာအသည်းတန်ကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါ။အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။ဒီသဲခြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာတွေဟာသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေစားလို့ဖြစ်တာများတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကျမတို့စေယုံရဲ့ data အရဆိုရင်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာတခြားနဲ့ကံယူရန်ဒေတာတွေမှာဖြစ်များနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာလည်းဒီသဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်း များလာတယ်။သေစင်နိုင်သောယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဝါကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာဒေးဆိုပြီးတော့နှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပလာတာ၄ချိန်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုရင်၅ချိန်မြောက်ဝါကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာဒေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာယောဂဟာ အသားဝါယောဂါဖြစ်ပါတယ်လူကတော့လို့သိမလဲဆိုတော့ဝါလာတယ်ဘိုက်မှာအလုံးတွေပါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာတဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်အဲတဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာတွေဟာအသေးတန်ကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်အသေးတန်ကောင်က ကြတော့ဘယ်ကနေတဆင့်လာလဲဆိုရင်ကျမတို့များသောအားဖြင့်ခုနကပြောတဲ့မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ဒီကံရိုးတန်းဒေသတွေမှာငပိရေဂျိုနဲ့တို့စရာတွေ နေ့စဉ်ပေါ့စားသုံးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်အသေးတန်ကောင်တွေကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာပြီးရင်သူကအသေးမှာသွားပြီးတော့အသေးကြေပြုံချောင်းပေါ့နော်အသေးရဲ့အသေးကြေပြုံချောင်းထဲမှာနှိရှေလာများနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကောင်တွေပေါက်တယ်ဥတွေပေါက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေရှည်ကြာလာတဲ့ခါကျရင်ရောင်နာခဏခဏဖြစ်တာကနေပြီးတော့ကင်ဆာအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာကို စောစောစီစီသိဖို့အတွက်ကကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကအသေးတန်ကောင်မဖြစ်အောင်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးတန်ကောင်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနငပိရေဂျိုတို့ဘာလို့တေချာကြိုချက်ပြီးတော့စားဖို့လိုတယ်မစားမယ်ဆိုရင်လည်းတေချာကြိုချက်စားဖို့နောက်တစ်ခုကနေ့စဉ်စားတဲ့အလေးအထားမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တတ်နိုင်ရင်တော့မစားတာတော့ပိုကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း တန်ကောင်တန်ချဆေးပေါ့နော်အသေးတန်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ချဆေးကိုတေချာတောက်ဖို့လိုပါတယ်မစားရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးတန်ကောင်တွေကနေမှတဆင့်တဲကြေပြွန်ကြောင်းကင်ဆာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အသေးတန်ကောင်တွေလုံးဝမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီသေစင်နိုင်သောတဲကြေပြွန်ကြောင်းကင်ဆာကြီးကိုလုံးဝကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဒီလိုမျိုးအသေးအတန်ကောင်တွေလုံးဝကင်းပြောက်သွားဖို့ဆိုတာတော့ကျမတို့နှစ်ရှည်လာများအလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီ now ကျမတို့ရဲ့ younger generation တွေပေါ့နော်မျိုးဆက်သစ်တွေမှာဒီသဲကြေပြွန်ချောင်းသေစင်နိုင်သောအသက်40လောက်မှာဖြစ်တဲ့သေစင်နိုင်သောသဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာမဖြစ်အောင်အတွက်ဆိုရင် Google ကသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေမှာဒီအသားစိမ်းငါးစိမ်းစားတာ ငပိရေကျိုးနဲ့တို့စရာကြီးစားတဲ့ဟာတွေအလေးအထားတွေကိုပပြဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီအသက်40မှာရှိနေတဲ့လူတွေမှာကြတော့ကျမတို့စောစောစီစီသိရှိနိုင်ဖို့ရယ်အသေးအတန်ကောင်းကိုကင်းရှင်းသွားဖို့အတွက်ကုသမှုခံယူဖို့အတွက်အသေးအတန်ကောင်းရှိမရှိစစ်ဆေးကုသဖို့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးအတန်ကောင်းပျောက်သွားတဲ့အထိဆေးတောက်ဖို့လိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသေးအတန်ကောင်ကြောင့်တဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်မဖြစ်ကို ultrasound စောစောစီစီ3လတစ်ခါလောက်ရိုက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တဲကြည်ပြွန်ချောင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးအထွက်ဆောင်မှာတွန့်တွန့်လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတက်မှန်တို့တန်လိုက်တက်မှန်တို့ဆက်ရိုက်ပြီးတော့စောစောစီစီ ကုသမယ်ဆိုရင်ကုသလို့ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ဒီ process တွေကိုကျမတို့ younger generation တွေ next generation တွေအတွက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်ကိုတော့ဒီအသေးအံကောင်းတွေမဖြစ်မဲ့စားတောက်နေထိုင်တွေကိုစားတောက်တတ်ဖို့ကျမတို့ပညာပေး လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအသက်40ကျော်မှရှိနေတဲ့တဲတန်ကောင်တွေညှိတွယ်နေပြီဖြစ်တဲ့လူတွေမှာကြရင်တော့ဒီတဲကြေပြွန်ချောင်းကင်ဆာကိုစောစောစီစီသိရှိပြီးတော့ကုသမှုတွေပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်။ယနေ့ February 12ရက်နေ့ဟာ War Colangio Carcinoma နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာ Zifan မြန်မာ Farm များနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး ဒီသေစင်နိုင်သောကိုလန်ဂျီယိုကာစီနိုမာယောဂါမှကင်းရှင်းကြပါစေဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အသေးအတန်ကောင်းများကိုလည်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအားလုံးမှာကင်းရှင်းအောင်ဝမ်းဝန်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချော်အပ်ပါတယ်ရှင်ซีฟัม caring for well-being